الله وبركاته رجعنا لكم فيديو جديد في قناة بابا يوتيوب يحل اشرح لنا التحدي التحدي فكرة أنه بكون عندنا خمس كاسات وبكون بننفخ كاسة بهاي الطريقة مثلا يعني هيك بصير تمسكوها وتذكروا عاملين هيك بصير تمسكوها وتذكروا عاملين هيك أحسن تعمل هيك عشان ما يروح ولا واذا مره ثانيه حطيتوها هون وندبت هيك على الطاوله بتاخذوا الكاس اللي فوق الاول وبتضلها هاي مكانها يعني ما بتحركوا تاخذوهم مرتين بس تاخذوا واحده ويلا نبدا بالتحدي 1 2 كده هنزعل صح؟ زدت؟ لا ما زعلت عادي طيب. لسه عندنا جولات غير يعني لسه في جولات عندنا ثلاث جولات هسه بنبلش بالجولة الثانية يلا هسا نروح نبدأ. بالتحدي أكمل ومحمد فاز عليه لأنه هو نقطتين أنا نقطة واحدة وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك